А, ну, с кем не бывает, да. Ну, продолжаем. Доброго времени суток, уважаемые друзья, с вами снова я, Ходжахевский, и сегодня мы будем играть в Happy Game. А, игра не, вышла недавно. Я больше чуть могу о сказать. Он пошел спать. исчезло все. А, ну, пусть он поспит. Просыпайся. Угу. А ты бегать умеешь? что с этим с этой котиком? Ё. Чувак, ты случайно шизофреник? А. матрешка, и так понятно, что с ней. не, ну, не тащится. А что надо сделать? Um, ладно. Просто позвоним в колокольчик. Ту -ту -ту Чувак, что у тебя с башкой? Ты что употреблял? Шизик. А, а ты чё там на коле сидишь? Коля. И как он там? Мячик. О, как светло. Он играет мячик какой-то пацан. С черными глазами. Подходит, забирает мяч. И уходит. Он плачет и... Какой-то червяк на него смотрит. Да-да-да, согласен. Это плохо. Эм, побежали. Мячиком, мячик, мячик. Стой, мячик. Мячик. Стой, мячик. Стой. М? Че это? что-то и есть. Ты мишка. Ладно. О. На. Побежали. А пошли, ну ладно. <laughs> Какой курсор прикольный. Так, ладно. Пошли. Бери. Это обезьяна страшная. О, а чё вы открылись? Прикольно. А, тут надо концерт сделать. Или нет? Что он делает? А, ладно. светло-то? Ой, это что? Что за медузки? Бам. Бам. Бам. Чувак, уходи отсюда, чувак. Чувак, уходи. Чувак, ну иди. О, ты что с ними сделал? Зачем их распили? Что это за нефть из них? Ли, э, ли... Чё? А, Ну-ка, пошли за мячик. Мячик. Стой, мячик. Мячик, стой. Стой. Стой. Мишки почему-то летают. Стой. Ну, на этом мы закончим. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. А ждайте новой серии.